Хочу сегодня поделиться рецептом, как я готовлю картофельную запеканку. Из простых продуктов э, на сковороде. В общем, что нам понадобится? Это картофель. Столько, сколько вам понадобится, вы можете и сами определиться, но я вот для своей семьи э, делаю примерно такое количество, это где-то 600 грамм картошки. Яйца 4 штуки, одна луковица, колбаска, я уже нарезала ее так дольками, вареная колбаса, сыр грамм 200, любой сыр, Главное, чтобы это был сыр. Соль, перец. И вот у меня вот такой вот домашний как бы кетчуп. Просто нужны помидоры. Ну, мне нет помидоров. Поэтому я решила использовать этот домашний кетчуп. Также нам надо будет из инвентаря это терка. Э, если есть у кого-то блендер, то можете использовать блендер. А если нет, то можете все делать теркой. Взбивалка для яиц, ножик и все, пожалуй. Картошку будем натирать на терке, на крупной терке, на вот такой вот. Все, приступаем. Вот натерла я картофель, теперь его надо от его же сока отжать, чтобы было поменьше сока. Вот примерно таким способом. шатчики. Уберем его пока. В другую посудинку. Картошку все отжали, пока убрали в сторону. Теперь приступим к луку. Ну, для чего я взяла блендер, потому что можно лук, конечно, также на но вот это вот мучительное действие со слезами, что-то мне не хочется этим страдать сейчас. Поэтому я его быстренько через блендер и добавлю его в картошку. включенного состояния. Добавляем картошку. И перемешиваем. На этом этапе подсаливаем, каждый по вкусу своему. Все перемешать. так вот перемешали, но ну, еще в сковороде там все перемешается. Так, теперь перейдем к сковороде. Наливаем подсолнечное масло, включаем сковородку. Сковороду лучше выбирать с антипригарным покрытием. Газ где-то сейчас пока на средний. Пусть нагреется сковородка, в дальнейшем нальем подсолнечное масло. И подсолнечного масла наливаем где-то так, чтобы, ну как мы обычно жарим картошку. Такое количество надо будет. и разравниваю ее. Раскладываю. Пока жарю. До готовности. Вот так слегка можно, чтобы оставалось где-то буквально минуты две до готовности. Уже будем ложить остальные ингредиенты. Накрываем крышкой. Все поджарится пока. Ну, естественно, периодически поглядываем, чтобы ничего не подгорело. Потому что ну, не надо, чтобы она подгорела. Так, дальше что делаем? Колбаса нарезана, сейчас нам нужно будет взбить яйца. Четыре яйца. Тоже немножко подсолю. И в яйца хочу добавить немного приправы. Я вот покупаю такую приправу для пиццы. Мне нравится просто ее вкус. Там как бы есть зелень. Я не покупала зелень, потому что хотела купить, но забыла. В ближайшем магазине не оказалось. Поэтому будем ложить то, что есть. Взбиваем эти четыре яйца. Взбиваем хорошенечко, чтобы можно было ее сверху налить, потому что мы будем ее заливать, чтобы она там не тянулась. Ну, сейчас забьем до пены. Где-то через минут 5 начинаем помешивать картошку. Все равно ее надо перемешивать немножко. Верхний слой скинуть на низ, нижний наверх. Сыр натрем на терке. Тоже на такой же, что терли картошку. Пока убираем тоже сторонку. Сейчас все зависит от картошки. Как она подготовится, где-то останется там немного времени до готовности. Мы будем засыпать, засыпать первый. Это яйца отправим наши взбитые, пока я еще немножко буду взбивать. Сразу же на него уже положим колбаску и сверху засыпем. А, также на колбаску польем вот этот мой домашний кетчуп. И засыпем сыром. И закроем еще на минут 15 под крышку. Будем готовить. Картошечку помешали еще раз. Для того, чтобы она виднее. Не получилось так, что низ поджарился, а верх остался сырым. Она уже немножко уменьшается в количестве. Первоначальный слой получается уже. До готовности, я так думаю, еще пока есть время, поэтому пока еще Подождем с заливкой яиц, колбаски выкопки. Так, картошка уже на грани готовности. Заливаем яйцо. На очень медленный огонь сейчас поставлю. Вообще желательно, конечно, выключить, но не буду выключать. И заливаю яичко. Я там поверхностью выровняла из картофеля, который, чтобы, ну, чтобы было ровно, в общем, все до конца надо использовать. Теперь срочно выкладываем сыр. Срочно выкладываем, то есть колбасу. Полностью покрываем, не надо оставлять никаких там дырочек. Не знаю, что не надо как-то Вот выложили, уравняли колбасу. Заливаем немножко этой приправки. Можете не заливать, можете просто помидор положить вверх, ну, что так. Она очень вкусная, мне нравится, домашняя. Можно просто кетчуп, если вдруг такого всего нету. Ни помидора, там, ни такой приправки. Ой, сама же испортила свою красоту. Ну, там, там дальше распределиться и посыпаем сыром. Также для красоты можно сделать все зеленью. Как я уже говорила, зелень я не купила. выравниваем и закрываем крышкой на минут 15 на среднем огне. Яичко запузырится, сыр растопится и все, оно готово. Ну, там увидите еще потом. Крышку не открываем, вот видите, мне надо, вот сейчас пузырится вот так вот, ну, крышку не надо открывать, это еще не готово она должна, яйца тоже должны все полностью приготовиться. Ну и сыр растает, естественно. Открывать крышку просто нельзя, а так вот, ну как-то так вот видно же. Она уже приготовилась, вот видите, сырочка уже немножко поджарилась. Внутри тоже картошка поджарилась. Все, теперь будем употреблять это блюдо. Сейчас я покажу вам его в разрезе. Она легко режется. тарелках его. как-то не ну Вот, вот такая вот прослойка колбасы, картошки, яйцо с сыром уже. Всем приятного аппетита, если решите такое приготовить, очень вкусно. Э, на любое время суток можно и завтрак, и обед. Ну, мы вообще любим плотно и завтракать, и обедать. очень вкусная еда, Готовьте с удовольствием. Спасибо за просмотры. Всем до новых встреч. Ждите, смотрите мои следующие видео. Спасибо всем, кто подписался на меня и смотрит меня постоянно. Всем пока!